Kā tu iesāki ar coachingu? Hmm. Kā es iesāku ar coachingu? Ja godīgi, tas notika tā, ka man pašai vajadzēja coachu palīdzību. Nu, teiksim tā, ne, ne tiešāk man vajadzēja, bet es izlēmu, ka es gribu um, coachu palīdzību. Es gribu tikt vaļā no tā, tās, tā kā sastrēguma, ko es jūtu sevī. Bija tā, ka es biju jau saplānojusi, kas man būtu jāpadara. Un man šie plāni nepildījās. Jā. Un, uh, tad es vērsos pie koča. Es nopirku kočinga pakalpojumu paketi. Tā, tā, tas bija tāda vairāk mēnešu garumā, uh, kad mēs tikāmies vairākas reizes nedēļā. Un, uh, es piedzīvoju kočinga brīnumu. Un šo sarunu laikā ar manu koču mēs arī runājām par to, es tajā laikā Um, biju uzsākusi uh, darboties ar publisko runu, un uh, mēs sākām runāt par to, kā es vēlos attīstīties uh, šajā jomā. Un mans kočs man ieteica pamācīties coachingu, un es tiešām sāku mācīties coachingu dažādas tehnikas, un sāku tās izmēģināt, un izmēģināju arī, esmu izmēģinājusi arī savā uzņēmumā Sijā Dodam Latvijā, Un var pateikt, ka mēs tur arī esam piedzīvojuši kočinga brīnumu. Ja mums pirms tam jau bija tāda jauka un saliedēta komanda, tad to nemaz nevar salīdzināt ar to, kādas mēs kopā esam un kā mēs kopā darbojamies pašlaik. Tā kā, jā, tas, tas sākums bija tas, ka man pašai vajadzēja koču palīdzību, un, un tas arī bija tas, kāpēc, tādēļ, ka tas man tik tiešām palīdzēja, bija iemesls tam, ka es sāku to mācīties. Un, nu jā, un tad mācoties, es arī sapratu no pārējiem kočiem. Es eh, parasti mācos, eh, jebko, ko es mācos, es mēģinu mācīties no paša, paša labākā, kam, eh, kur es varu piekļūt, vai ne? Jā, piemēram, tāpat arī bija ar manu to MBA grādu, vai ne, ka es biju tikko atvērusies, principā tas bija otrais gads Rīgas ekonomikas augstskolā, bija atvērusies tā maģistra programma, maģistrantūras programma, Un tur es iestājos, jo man šķiet, ka tas ir tas pats labākais. Un arī tā pirmā mana izglītība eh, tajā laikā ir eh, svešlodu fakultāte, un eh, tas arī man, man likās tajā laikā bija viens no tādām labākajām vietām, kur var studēt, un man vienmēr bija gribējies, lai man būtu kaut kāda uh, saistībā ar angļu valodu, ar ārzemēm, jo man likās, ka tur, no turienes nāk tā informācija no pasaules. Man gribējās zināt vairāk. Nu, jā. Nu, lūk, un tātad es uh, patiešām mācījos un joprojām turpinu mācīties no uh, tiem kočiem, ko es uzskatu par labākajiem, uh, kuras, uh, pie kā es varu atļauties vai nē. Uh, gūt piekļuvi, un, un tas, tas līdz ar to man palīdz manā darbā ar maniem klientiem ko coachings cilvēkam dod. Nu, kā jau es teicu, coaching, coaching sesiju laikā jūs, jums ir iespēja piedzīvot tādas atklāsmes, vai ne, to saucamo coachinga brīnumu. Bet jāsaprot ir tas, ka viss jau jūsos pašos ir, mūsos katrā pašā ir, vai ne, ir tas potenciāls. Tā problēma ir, ka mēs to potenciālu nerealizējam. Un, un ir kaut kādi iemesli, kādēļ mēs eh, to potenciāli nerealizējam. Ne? Nu, visādi tādi slāņi mums ir virsū, ko mēs pat vairs nejūtam, ka tas, ka tas mūsos ir. Un koč palīdz tos, tos slāņus no sīpola tās mizas nolobīt nost. Un, eh, un, un, un ir interesanti, kaut vai koči paši mēs visi zinām tās eh, tehnikas, tās galvenās, vai ne, ko pieviet, pielietot sarunā ar klientiem, Tik un tā ir tādas arī lietas dzīvē, mūsu pašu dzīvēs, joprojām, ko mēs arī joprojām neredzam un visu laiku kaut kas ir, ko pie kā piestrādāt, bet tas, bet tas arī ir, ir vajadzīgi un interesanti. Un redziet, coachings, ja, ja, ja man jautāt, kam tas coachings ir vajadzīgs, Un, nu, teiksim, jebkurš jau var izdzīvot bez kočinga, vai ne? Tā jau nav tāda sena profesija, un bez, bez šīs profesijas cilvēki vienmēr ir izdzīvojuši un arī izdzīvos, bet, bet ja jūs gribat tā ļoti strauji attīstīties un sasniegt to savu potenciālu daudz pilnīgāk, tad, tad tā ir jūsu izvēle. Jūs varat izvēlēties kaut un, un tad tas jums var palīdzēt. Jāsaka gan, ka angļu valodā ir tāds termins coachable, un tad mēs sakām, ka not everybody is coachable. Un, tas, tas nozīmē, ka ne katram coachings der, ne katrs pakļaujas coachingam, teiksim, tā būtu precīzāk. Vai ne? Un uh, parasti ir tā, ka koči jau uzreiz nepiekrīt ar jums darboties. Nu, parasti tādi pieredzējuši koči, vai ne? Viņi ar jums gribēs no sākuma parunāties un pavērot jūs, vai jūs būtu uh, lab, labs klients konkrētiem kočam. Vai. Tā kā tā, uh, jūs varat pajautāt paši sev, vai es esmu tā, tas cilvēks, kurš pakļausies kočingam, kurš, kurš ir atvērts, vai ne, un kurš, kas grib kaut ko mainīt savā dzīvē. Un kočings, kočings ne, nedod jums atbildes, jūs paši tās atbildes atrodat sevī lielākoties. Protams, ir kaut kādas tādas lietas, ko mēs varam pakonsultēt, vai ne, un, un nebūs jau tā, ka mēs tīši prāti kaut kā informāciju uh, lieksim, ja mēs redzēsim, ka cilvēkam, cilvēkā iekšā tas nav, piemēram, cilvēkam nav, nav uh, zinām informācija par, par kaut kādiem uh, uh, resursiem, kas ir pieejami. Vai ne? Tad, protams, ka mēs par to uh, painformēsim savus klientus, vai ne? Bet vairāk mēs tomēr vērojam par to, uh, kas, kas tur ir iekšā tajā cilvēkā. Ja. <laughs> Cik ilgi vajadzētu sadarboties ar kauču? Uh, ir, uh, Es teikšu tā, ka, ka visefektīvāk jau tomēr ir uh, nopirkt uh, coaching pakalpojumu paketi un tad sadarboties ar koču vairākus mēnešus, jo kas notiek, tas kočs jau jums arī, jums varbūt radīsies atklāsme pirmajā seansā, un varbūt viņi neradīsies, viņi varbūt radīsies trešajā vai ceturtajā seansā, bet, bet otrkārt ir jau daudz ko atklāt sevi tā lieta, vai ne? Un, un vēl kas ir, ka mūsos ir gan negatīvi ieradumi, teiksim, traucējoši, nevis negatīvi, ne, bet mums šajā brīdī tā uh, traucējoša, ne, kas varbūt agrāk mums palīdzēja, bet pašlaik uh, jau vairs nē, vai ne, no kā vajadzētu atteikties. Un arī uh, tādi ir tādi ieradumi, ko mums vajadzētu sevi attīstīt, bet kas mūsos nav. Un uh, šo ieradumu vai nu attīstīšanai, jeb tikšanai vaļā no ieradumiem ir vajadzīgs laiks. Un, nu, jā, koč palīdzēs uh, pie tā piestrādāt, bet uh, nu, tas atkarīgs uh, no, no konkrētā koča, ko jūs izvēlaties un kāds ir tā koča piedāvājums, vai ne? Ko tu iesaki tām sievietēm, kas vēl nav gatavs kočingam? Jebkurā gadījumā es sievietēm vispār iesaku sadarboties ar citām sievietēm, jo Es neesmu no tām, kas gaužas, cik mums sievietēm grūta dzīve. Mums ir, eh, man patīk būt par sievieti, un eh, mums ir savā ziņā kaut kādas privilēģijas, kādu nav vīriešiem, bet tāpat laikā eh, mums, mums arī, mēs paši sevi bieži vien vairāk kritizējam, nekā vīrieši sevi kritizē, mēs citu citu kritizējam. Un tad mēs arī baidāmies citi no citas, jo mēs zinām, ka notiek tā kritizēšana. Vai ne? Un, uh, Amerikā īstenībā šeit es to redzu mazāk. Es tagad nezinu, kā ir Latvijā. Es domāju, ka arī Latvijas sabiedrība ir mainījusies, bet uh, man iepriekš uh, bija tāds novērojums, ka tomēr tas vairāk tā notiek, sevišķi sieviešu kolektīvos, bet, protams, ka jau mainās un, un droši vien jaunā paudze ir savādāk, bet, uh, bet sadarboties. Es iesaku sievietēm sadarboties un starp citu, uh, es gribu arī aicināt uh, sievietes, kas pašlaik klausās, uh, manai manam uzņēmumam Latvijā, es to saku manam tādēļ, ka es biju dibinātāja, bet man ir, man ir partneris tagad uzņēmās jādodam. Mums ir izveidota tāda Facebook grupiņa, kas saucās Dodam vārdu. Un mēs aicinām uzņēmīgas sievietes un sievietes, kas, kas varbūt um, ir sa saskārušies kaut, kādā, kaut kādu tādu, tādiem blokiem vai kaut kur iestrēgušas, un kuras, kuras varbūt mājās ir ar ir ar maziem bērniņiem. Jeb, jeb tā, tā kā es, kur, kur, kur jūs esat tajā vecumā, kad bērniem ir izauguši, vai ne? Un, un, un ko nu, tad mēs aicinām iesaistīties šajā te grupā un uzsākt sarunas ar mums un, un ar citām sievietēm. Un, un tad daudz, daudz kas no tām sarunām var rasties tālāk. Nu jā, tas tā īsumā.